আসসালামাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত কবজতব জালা তমতো তহর দোস্তো তা চ্যানেল কি আমর থেকে সম্বা কজর তাই নগে নিকি এখন কবজা কঞ্জালা ইসম ব্রনা ফাজরাতু ইসম ব্রনা ফাগাও ইসিন জদা গুয়া রা কানালে বরুম সবরেদা তকোন ওয়ালিতি দেবিনে জিরজি চুদা গাফি নমুন হিদ্দু কিসন গাফাতা তুরতানি ফুরমা তাজাইবা হিনতা জিদি Yaada jechuudha. Kanaaf osoo gara barumsa kennaa hin deemne duratti warri haaraa taatan sabiskiraayib maamila kenna ta'uu hin dagasina isin jila. Akkasumas warri maamiloota kiyya taatan laayik laayik sheer sheer godhaa isin jila. Barumsi kun nama hunda kan fayyadu waan ta'eef jechuudha. kana waan ta'eef gara barumsa keennaa akkuma dhufneen jechuudhaan namoon hedduun keessan sabiskiraayibiin guyyaa guyyaatti isin jalaa hir'ata jechuudha maaliif akka hir'atuu fi formaan isaa hoo maali karaa kamiin akka sirraa hoon waliin ilaalaa jechuudha namoota nu godhan bira rakkoon jira moo nu bira rakkoon jira kan jedhullee waliin ilaalla jechuudha kanaaf waan ta'eef barumsa keenna hagaa dhumatti usul eh, adam ikun ni yulal tan illahu batan jadin ya ada ah, rakon jiruje cuda subscribe ke na guya guya tin ya lahir atu rakon nama nugu lam bara usul hintain nubira jiraje cuda wantanu youtube ke na ra guya guya tilale sirrefatu kamnu toko walin ilal la je cuda inis mal jannan youtube kenna torban tokkotti alama lama al sadii daataa isaa qulqulleessuun dirqama jechuudha. Yoo akkas hin ta'in iddoon daataa yuutuuba keenyaa yookaan guutuu tahe yuutuubiin keenya namoota haaregama keenya dhufan sabiskiraayibiin nuuf godhaniif akka hin galmoofne taasisa jechuudha. Kanaaf daataa isaa torbaan keessatti yeroo sadii lama kilara gochuu qabnu jechuudha. Qulqulleessuuf barbaachisaadha. inni lamaffaan immoo yuutuuba keenya torban keessatti shanii keessatti appideet gochuun barbaachisaadha jechuudha egaa waan kana lamaan sirreeffanne boodatti yuutuubiin keenya namoota hara gama keenya dhufan YouTube akka sabiskiraayibiin keenya dabaluun of taasisa jechuudha. YouTube keenya guutee kan jiraatu taates namoonni hedduu haara gama keenya dhufaniif caarraa dhabeessa ta'an jechuudha. Aannuuf hin galmeessuu utuu hin kenniin kana waanta ta'eef akkamitti akka data qulqulleessinu waliin ilaalla jechuudha. Ammaan ah, settingii keessa seenna jechuudha. Akkuma settingii keessa seennan iddoo appis ah, jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Moobayiloonni keessan gara waan ta'eef appilikeeshinii manaajar warri jedhu moobayila oh, biraati irratti appilikeeshinii manaajar jettanii. Ah, rati kelek gota ni barbadan je cuda amma ki rati karama adura na rat tergaman application kan je dokan rati kelek gota aku mau godin bodos ammas apis kan je rati kelek gota je cuda amma yu application ni martu isani kan data gul pulle sinan je do mart saina do faje cuda amma allah kan barbade youtube wante fi youtube mo walin ila la je cuda nama yuutuubiin isa kana jechuudha kana waan ta'eef nama qulqulleessaa baay'ee hin qabu garuu isin agarsiisuu fi waan ta'eef malee amma daataan kun e, kan bulee lamaatti kan jechuudha amma haini amma inni meegabaayitiin yuutuubii keenyaa dhibbaa saddeettamii kan ture daataan isaa guyyaa lama keessatti dhibba sadii bira kan gahuudha jechuudha yeroo yeroo waan qulqulleessuuf. malee sila abbaan gudataa keessatti kuma tokko ji'i tokkos gahuu danda'a kanaaf haaluma salphaan kilar daataa kan jedhu kanarra kilik goona akkuma kilik gooneen okee goona jechuudha haala kanaan qulqulleessine amma duwwatti guutisne jirra jechuudha hanga uumamaan inni qabu qofatti dhibba malee irra hin jiru haala kanaan qulqulleessuu qabna daataa kenna ah, jechuudha. siitingii keessa akkuma seenen aappiis kan jedhudha klik goonaa aappiis kan jedhudha klik goone booda akkatti ol barbaannee appilikeeshinii qulqulleessuu barbaannu san kabraallee qulqulleessuu dandeessan jechuudha amma yuutuuba keessa akkuma seenen istooreeji bakka jedhu irratti klik jechuudha akkuma istooreeji klik goone booda kilar daataa kilar keech kan jedhu kana lamaan kanarratti klik goona ok jennaani haala kanaan nuuf qulqullaa'ee jechuudha. Inni tokkoffaan isteeppiin kana inni lammaffaan immoo pilaastorii akkuma seeneen jechuudha. Pilaastorii keessa seennee yuutuubii jennee barreessina jechuudha. Akkuma pilaastorii keessa seenneen yuutuubii jennee barreessina jechuudha. haala kanaan barreessinee akka saarchu goona ammaan eh, yeroo yeroodhaan waan aappideetu godhuuf oppiin qofa naan jedha ah, yeroo yerootti yoo mm, kan goone ta'e asumatti iddoo kanatti jechuudha amma oppiin jedhu kanatti aappideet naan jedha jechuudha akkatti cheekii goone yeroo yeroodhaan laallee eh, aappideetu gochuu qabna jechuudha egaa steepii kana lamaan xumurree subscribing kena yero ya, mata kali iran jalahin hir atau an wan lali tifadami arge fesini lali tifadam tan jadi ya ada haga barum sabirati walut tibinuti eh, nagahan naftra isini e jada warri gafi kabdan komanti jalutti gafi kisan wan bainu rawal basi nawan tef gafat da isini e jada turti gari der Notebar left back. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. What the? Oh, Gott!